Ой, как же скучно. Надо к Машке пойти. Сейчас точно повеселимся. как же я устал. Нужно отдохнуть. тише, а то ничего не получится. еще и уснул. Машка, а давай его проучим хорошенько так, чтобы не спал в рабочее время. тоже немножко отдохну. уснули? Ну, я сейчас вас проучу. Ну что ж, девчонки, будет вам наука. мои хорошие. Ой-ой-ой, укол. Только не уколы, я боюсь укола. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Ой, чего-то бы вкусненького покушать. Тогда вам ко мне. А что у вас есть? О, у меня все есть. Смотрите, бургеры, и картошка фри, и кока-кола. Фу, нет, я этого не хочу. не бы мороженое, оно сладенькое и сладенькое. Так что же вы сразу не сказали? Конечно, конечно, у меня есть даже мороженое. Вот, держите ваш заказ. Ух ты, какой красивый и, наверное, очень вкусное. Только осторожно, ешьте потихоньку, мороженое холодное. Ребята, а вы любите мороженое? Если да, ставьте плюс в комментариях. Посмотрим, сколько нас таких любителей. Ребята, налетай! Мое мороженое желтого цвета. Цвет желтый. Ой, очень вкусное. А мое мороженое зеленого цвета. Цвет зеленый. Ой, какое же оно сладенькое. Ребята, а мое мороженое красного цвета цвет красный. Ой, невозможно оторваться! Ой, наверное, мы переборщили с мороженым. У меня что-то горлышко болит. И у меня тоже. <laughs> А мне ничего не болит. Ой. Охохоюшки-хо-хо, да. Слышу, а вы здесь уже и чихать начали. Но ну ничего, не волнуйтесь, я вас мигом вылечу, ведь я еще и врач по совместительству. Ну что ж, готовьтесь, мои хорошие. Ой-ой-ой, укол, только не уколы, я боюсь уколов, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ладно, ладно, тогда будете пить сиропчик. Ой, фу, он, наверное, очень горький. Крепыш, тогда могу тебе предложить укольчик, он ни капельки не горчит. Ой, не-не-не-не-не-нет, нет-нет, не хочу укольчик, я сиропчик хочу, очень-очень. Вот, крепыш, для тебя сиропчик желтого цвета. Ага, лучше сиропчик, сиропчик, не хочу кольчика. Вот умничка. А для тебя, Рокки, сиропчик зеленого цвета. Ну что, Рокки, тебе уже лучше? Да, горлышко уже не так болит. А для Маршала сиропчик красного цвета. Какие же вы у меня молодцы! Только в следующий раз, ребята, Кушайте мороженое медленнее, чтобы горлышко не болело. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал Данила Плей ТВ. И все самое интересное у нас еще впереди. Чао, какао! Иди, иди, не пожалеешь! Вот это прическа! Круто! Спасибо, Маш! Мне нравится! Ребята, а вы слышали? Маша свой салон красоты открыла! Что, правда? Слушай, Скай, давай сейчас пойдем. Красоту на потом откладывать нельзя. Девчонки, вы мне очередь займите, а я чуть позже подойду. Договорились, Крепыш. Идем, Эверест. Вот это да, Машка! Да ты мастер на все руки! Эверест, смотри, какая Пеппа красотка! Спасибо, девчонки! И тебе, Машенька, спасибо за такую красоту! Ну ладно, пойду своим покажусь. Пока-пока. Пока, Пеппа, приходи еще. Маш, я тоже измениться хочу. Ну что ж, тогда давай приступим. прическа. А какой бантик вы видели? Какой у меня бантик классный. Да-да, это все Машка. Маша, да ты настоящая волшебница. Ты только посмотри, какая красавица стала. Как мне нравится. Сейчас пойду всем расскажу о твоем чудесном салоне. Ребята, а вам нравятся прически, какие я сделала для Эверест и для Скай? Если да, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Мне будет очень приятно. Ух ты! вот это да, девчонки, какие же вы красивые! Ну просто глаз не оторвать! А вы мне очередь заняли? Конечно, конечно, Крепыш, я тебя уже заждалась. Маш, а ты меня таким же красивым сделаешь, ну как девчонки. Крепыш, еще лучше сделаю, не волнуйся. Тарарам, там, там, там, там. О, привет, маршал! Ого, вы откуда такие красивые идете? От Маши. Она свой салон красоты открыла. Видишь, какие у нас прически? А мне даже реснички сделала. Ух ты! Пойду тоже прическу сменю. Ну ладно, наверное, там очередь большая. Еще увидимся. Пока-пока. Иди, иди, не пожалеешь. Вот эта прическа! Круто! Спасибо, Маш. Мне нравится. Я рада, что тебе нравится, Крепыш. Ну все, пойду своим похвастаюсь. И не забудь малыша только что. Ну круто ты с ними поработала. Вообще, как ты их изменила. Слушай, я тоже хочу измениться. Маршал, да без проблем. Ты знаешь девиз нашего салона? Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. <laughs> Заходи. Маршал, есть какие-то пожелания? Может быть, ты что-то конкретное хочешь поменять? Все в твоих руках, Маш. Импровизируй. Хм, есть тут у меня одна идея. Напишите в комментариях, чья вам больше всего понравилась. А если вам понравился салон Маши и вы хотите следующую серию, то поставьте плюсик в комментариях. И да, не забудьте подписаться на канал Данила Плей ТВ, ведь все самое интересное у нас впереди. Чао, какао, вак